na makapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan ka po namin dahil sa iyong kabutihan sa buhay namin. Maraming maraming salamat sa bawat panahon, sa bawat pagkakataon na ipinagkakaloob mo at pinahira mo sa aming buhay. Sa oras na ito, tayong nagpapakumbaba po kami dahil tayong wala po kaming magagawa kung wala ang iyong presensya at wala ang iyong pagkilos. Sa oras na ito, hinihiling namin Ama na ikaw ang siyang kumilos sa bawat isa saan man kami naruroon. Ikaw po ang siyang mag-ingat, ikaw ang siyang magbigay ng karunungan at malawak na kaisipan at itanim mo po sa aming puso at isipan kung ano-anong mga bagay na aming pag-uusapan sa mga oras na ito. Tanging hinihiling namin ang lahat ng ito sa pamagitan ng iyong anak na si Iso Kristo. Amen.